السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم صادق و سمر هيثم دعاء اوكي فاليوم عندنا تحدي ايش في الصندوق مثل ما طلبتوا آه وخلنا نشرح لكم انتم شنو التحدي زين فمثل ما تشوفون عندنا هاي الصندوق العجيب اللي وايد اشتغلنا عليه <laughs> زين فالتحدي انه بالدور واحد كل واحد فيكم راح يوقف هني طبعا راح نغمض عينه راح نغمض نغطي اذنه بعد عشان ما يسمع نغمض اذنه نغمض اذنه <laughs> نغطي اذنه اوكي وراح تخلي يدكم داخل لازم تعرفون شنو بالضبط اللي داخل الصندوق بدون ما تشوفون بدون ما تسمعون اوكي زين سيمز سمبل انف طبعا عندنا تقريبا 17 16 شيء بتختارون بالترتيب اوكي اوكي ولا واحد فيكم يعرف شنو راح نستعمل او شنو راح نخلي لكم آه بس ورنينج بسيط شوي شوي على الاشياء اللي داخل زين be very careful for your sake and for the sake of the items زين حقكم انتم حق مصلحتكم انتم حق مصلحه الاشياء اللي داخل ما في كرسي لازم نوقع؟ اي طيب. اوكي لان اذا قعدتوا ما بتبينوا اوكي so يلا من يبي يبدي؟ هيثم هيثم اوه I look like a ninja turtle. Are you ready for my amazing music? أي رقم؟ uh, واحد واحد يلا اوكي واحد سهلة سمعت ماتش يعني عندهم تحدي صعب اني I need to answer. Yes. صح. اوكي فاول واحدة شلون بطلع؟ <laughs> لا تطلع لا للحين خليه يكمل لا لا لا بالدور بالدور إيه. اوكي اوكي عشان الاشياء المينونة ما تطلع حق شخص واحد بس اوكي يو رايت وربحت لك كوكونتاية جوزة هند جوزة هند اوكي وات البيت حمل فيها هلا هلا زين نكست واتش نمبر ويت um damn اه تسمعني ويتش واتش نمبر 7 7 7 11 يلا ماني ليش خايفة احس انا حظي كلش مو اوكي ها اوكي It's um It's a lemon? Lemon? Uh no. What? It's, not. it's an avocado. Wow. That's the point. It's tricky. that's tricked her. بس وين عليها؟ احبهم كنت احبهم ليش خلوني من, من صدقك؟ بقطع قلب الموضوع قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية هذا قوية شوي خلق هاي تضحية كبيرة أنا ضحيت عشان القناة نتف نتف سو جندام جمبلا هاي تضحية من صادق شفت شلون أنا أضحي عشان القناة؟ حبيبي <laughs> أنا شو بعد سهلة وين؟ نجا من براثن هيثم this one Fourteen. 14. Oh my god. 14 going once Here we go. Now it's getting serious. Oh, God. هذا وايد عجيب اليوم وايد عجيب مرة نوع من السناكس did not just touch a fish. Yes, you did. Bring your hand over here, man. Bring your face. Where's your face? مبروك عليك ربحت ربحت اسمك وين 3 دي اس؟ 3 دي اس انا انا مالي شغل هاي فايف انا مالي شغل يلا ليش؟ ستوب <laughs> Took this long. Custard? No. Whipped cream! Double Someone the honey. Yes, you got a point. What is this? ابي كسرة اشياء من العاب صادق اكيد. صادق سالتني واحد Um What is this? It's a character. Can you tell us which character? What? Can you tell us which character? Which character? Uh. هم الاشياء اللي في الخلفيه دائما ادري قاعد افكر اه لا it can't be one of your superhero collection I don't have a superhero collection. You have Batman, you have Batman. اه تعال صح I, I do have that. What is this? زين ي- يشبه مين تتوقع؟ I'd say يشبه صادق. I take that as a win. Okay, <laughs> صح. Okay, that's fine. I win? <laughs> Yeah. Oh my god, I want to see it. Oh, easy, Kinda easy, easy. easy. Very easy. Yeah, controller PlayStation 4. touch module. That was that was a free point. Hey damn, <laughs> that was good. <laughs> Be very careful. <laughs> Does it hurt? If you hit like. Mm-hmm. No, I think she's fine. She's fine. She's fine. She's fine. She's fine. I think she's fine. I don't think it hurts. Yeah, it's fine. I think the least. She saw I think she's ready to take it home. خلاص, <laughs> she's bonding. Is it a cactus? It is a cactus. Sabak. <laughs> Come on, no, girl. they're not. Actually, they're mixed up. حق الجيمر بعد. المشكلة حنفضها رعب. بعد بيطلع من الصغار اه it's شو اسمه بيه ليش الاسم ما قاعد يطلع it's شو اسمه اي نو وات ات از اكزاكتلي شو اسمه اي نو وات ات از ما قاعد يطلع في مخي ما قاعد يطلع في مخي بس اي نو ات ولا شنو اول حرف اي اي شنو؟ أول حرف. P ثاني حرف. S Okay, what comes next? N No, close enough. Describe. لحظة زين شنو هو؟ شو يسوون فيه؟ اتس شو اسمه the playing thing شنو هو؟ The- شو يسوون You فيه؟ play with it بعد شنو؟ انزين بس خلاص اتس ات لحظة بي اس بي بي اس بي بي اس بي The new one. هلو Oh, the new one. um <laughs> ما قاعد في بالي It's close enough. Close enough. Close enough. It's fine. Okay. close enough فيتا مسكين حتى حتى الجيمرز نسوا شنو انت مسكين. عطني اخر واحد 17 or whatever it is. Oh wow. Okay, this might take a while. Oh. مستعد تقعد شوي؟ يلا يلا wasn't me. It wasn't me, huh? Okay. Hey, she can't touch this. No. Can't touch this. No, no, no, no. لا لا لا I'm not gonna do it. لا لا لا لا لا I'm not gonna do it. لا لا لا خاطري بس ما بسوي ما بسوي بس والله خاطري خاطري خاطري احلى شيء انه ما يسمع ولا يفهم قاعد نقول غلط كان بيطيح عليه هاي بيعدمنا لو سوينا هالشيء يعلمنا صدق مو مو انت غشمه لا دونت خلاص ابوه صدق ذبحنا ترى صدق خلص آه شو سويتوا؟ تلاف وايد سمار وايد صعب يعني ما ادري It wasn't me. Hey, can be Blofeld. مسكين احمل ترى الاغنيه كلش خايسه بالنسبه له يلا ابي تعال يا ولد يلا بس بي فيري كيرفول ها كيس خلي جاب لك الصوت كيرفول فرط الصوب الثاني عشان هاي اوكي لحظه لحظه be very careful اوه Hey, Ogaf, Ogaf, Ogaf. Stand up. Stand. Stand up. Okay. It's a cat. Uh, it's actually not. A puppy! Really now? <laughs> yeah. Oh, لا مو كذي إيه. تعلمني تعلمني خذاب يا جماعة خذاب بس it's cool. I don't think she'll get it. I'm not sure what this is. Can you guess? Oh, it's. I, I don't know. Can't get it yet. Anything? It, it's a fish thing. Okay, it's a fish thing. Close enough. Is it a squid? Yes! Ugh. Perfect. Spot Ugh. on. <laughs> it's a frozen one, so it's not sticky. One will uh, sanitizer. Nope. Give it. Ew, I don't know be very careful. very careful. Yes. Oh man, I want 10. I'll be 10, Mabbe. It's there. Ah! <laughs> wow! Is it a candle? It's a candle! Oh my god! ركتوني candle من صدقكم حاطين candle انتم ميانين؟ احد يحط كاندل؟ Crazy! استانسنا وايد معاكم لا تنسون تسوون share like و subscribe و also تسوون لنا follow على الانستغرام وعلى التويتر. اوكي فنشوفكم باي باي باي باي.